drops, drops, drops. DJ Kugopwa on the beat, on the beat, on the beat. Nimekaa kuban mali safi, nimekaa kuban gode safi, kuskank yani kumedi, nimekam kuhiva kuloloa, nipe mandom, najua niko home, King Kong nimefika niko ndani mali safi inanuka kachumbari mali safi nyumbani tayari cheki ni kwa madudu na uoka zumbi ni kwa mavela na filkangaruu ni kwa vishada na daitu vidada bila shado watoi kutu tombre na gomora kule kubaya kwa kinasara yule sodoma mkubwa wa imaya kuruhusu watu wake kuwaka bongi pikibang pikibang adiche Adije, piggy bank, adije Pongi piggy bank, piggy bank, adije Mali safi and the chain, itabidi me maintain Pongi piggy bank, piggy bank, adije Adiche piki bang adiche Pongi piki bang piki bang adiche Mali safi and the chain itabidi me maintain pata pale bash nimedunga tuka tight Nikirusha left right itabidi me collapse Mali safi kendo chain toka daro bash Meditation piga dash iyo chuma na dai kusikizia kwa ndani pale flow pale flow kini kemba napanda venyo shika iyo paka boy washa izo shash ban ban ban ban ban ban Nikibao double tap ni mashash toka tao zimeshika zimerunda ni nika zimetepa tao pale mtaani kofi mtu manguna ni waska wasta zimambanga wakikam kwanza na wasanitel na kakrom na wapanden na wakoranta toka ngware pigwe peg na mangati cheza le itabidi umeita uyo pedi anise niko sete niko gel bigi tena red itabidi umegunyuka teke teke di kwa bell pongi piki bang piki bang aliche Adiche piggy bank, ADJ Bongi piggy bank, piggy bank, ADJ Mali safi and the chain, itabidi me maintain Bongi piggy bank, piggy bank, ADJ ADJ, piggy bank, ADJ Bongi piggy bank, piggy bank, ADJ Mali safi and the chain, itabidi me maintain Gode, gode, wangu Gode, gode, wangu Ona tamka jina lako kabla sijalala Gode, gode natamka jina lako kabla sijalala Nimekamkuban gode safi Nimekamkuban mali safi foto nimefika gode safi foto nimefika mali safi Nimekamkuban gode safi Nimekamkuban mali safi foto nimefika gode safi foto nimefika mali safi Kama ni mimi sijavuta kishada Kambali katikeni nipate kwa pedi kama mimi sijavuta kishada kamba nikatike nijipate kwa pedi nipe mandom najua ni mambichwa bazenga ni uwashe kindom loma fom mkambila fon mali safi ilifika mtito town bogi ya kambo leo ni kuwaka mali safi siyo mambo viraka hiyo moshi ndio sandaka ukitaka muulize kijikaka niko mapiza meditation ziko hai zimeshika zimenasa zimekwata kwanza leo niko juu ya handas galgal you know amaskanka ni upenda kuban yani kumedi ni Kiethiopia yani kibob wacha kiwake kiwake kiwake bongi piki bang piki Adiche, piggy bang, adiche Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Mali safi and the chain, itabidi me maintain Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Adiche, piggy bang, adiche Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Mali safi and the chain, itabidi me maintain Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Adiche, piggy bang, adiche Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Mali safi and the chain, itabidi me maintain Bongi piggy bang, piggy bang, adiche Adije, picky bang, adije Funky picky bang, picky bang, adije Mali safi and the chain, itabidi me maintain